Son Tero Rodríguez, actriz e directora de escena. Normalmente traballo cos quinquillans. Son de Catoira. Teño unha vikinga dentro. Mulleres con forza, precisamos dun festival como Delas Fest. A ver se se celebra a segunda edición. Píntame o Delas Fest.